Уже два фрага. Уже три фрага. копилку. Знакомый товар! Броня не пробита. Шестой! Oscar, ele foi. Стоковый дамаг. Пробитие. Пробитие. Уже два фрага! Паскальфа! Обнаружен противник. Третий фраг. пиковый дамаг. Ah, yeah. Bye. Три фраза.